Hi, in diesem Video geht es um die Definition <clears throat> von fehlenden Werten in Starter. Wir schauen uns dafür wieder einen Beispieldatensatz an, den Starter zur Verfügung stellt. Dafür gehe ich hier auf File, Beispieldatensätze und dann wähle ich hier diesmal aus diesen Datensatz nlsw88.dta. Klicke hier auf Use und schließe das Fenster. Dann sehe ich hier, der Datensatz wurde geöffnet. Das ist eine alte Umfrage aus den USA. Und ähm, wir gucken uns jetzt mal folgende Variable hier an. Die heißt Union. Und hier als Label, also ein, als Variablenlabel, wurde schon Union Worker eingegeben. Das heißt, die Leute, die hier befragt wurden, ähm, haben da eine Angabe gemacht, ob sie in der Gewerkschaft sind oder nicht. Wir schauen uns erstmal die Variable an. Dafür öffne ich erstmal einen Do-File. Schreibe also hier hin do-edit und mache eine kleine Notiz, was wir in diesem Video machen wollen. Definition von fehlenden Werten. Machen wir das ein bisschen größer. Gut, wir gucken uns diese Variable erstmal an mit Tabulate Union. Und das markiere ich und führe das aus, indem ich hier oben dieses Symbol klicke, dann gucke ich in meine Benutzeroberfläche und schaue mal, was da passiert ist. Wir haben jetzt hier stehen, dass 1417 Befragte nicht in der Gewerkschaft sind. 461 Befragte haben hier Union stehen, sind also in einer Gewerkschaft. Die Frage ist jetzt, sind das tatsächlich alle Befragte, die wir im Datensatz haben, oder gibt es auch welche, die keine Angabe gemacht haben zu der Frage, ob sie in der Gewerkschaft sind oder nicht? Und um das herausfinden zu können, müssen wir in unserem Tabulate-Befehl hier eine Kleinigkeit ändern. Und zwar müssen wir folgendes machen. Wir schreiben Tabulate Union, Missing. Mit diesem Komma Missing sorgen wir dafür, dass in der Häufigkeitstabelle auch fehlende Werte angezeigt werden, also auch Befragte, die keine Angabe zu der Frage gemacht haben. Ich führe auch diesen Befehl einmal aus mit STRG D, gucke mir das Ergebnis an und dann sehen wir hier, dass wir tatsächlich hier noch eine dritte Zeile jetzt bekommen haben, äh, wo vorne einfach nur ein Punkt steht. Und so ein Punkt hier, das nennt man einen systemdefiniert fehlenden Wert. Ich schreibe das mal hier rein. 368 Fälle mit einem, mal kurz gucken, ja, 368 Fälle mit einem systemdefiniert fehlenden Wert. Das heißt, wir haben jetzt hier die Situation, dass, der fehlende Wert, dass die fehlenden Werte eigentlich schon definiert sind. Das ist ein bisschen ungünstig, um das zu zeigen. Deswegen mache ich eine kleine Umkodierung. Wenn Sie diesen Befehl noch nicht kennen, einfach erstmal ignorieren. Ich schreibe hier hin Recode, dann den variablen Namen, heißt ja Union. Und dann sage ich, dass die Werte, die momentan ein System definiert fehlenden Wert haben, also diesen Punkt, auf 99 gesetzt werden sollen. Ich mache das einfach, damit ich gleich zeigen kann, wie man solche fehlenden Werte definieren kann. Diese 99 ist ja ein gültiger Wert, das heißt einer der Werte, die wir in der Häufigkeitstabelle dann drin haben und die wollen wir dann eben rausnehmen, indem wir einen benutzerdefinierten fehlenden Wert draus machen. Gut, ich führe das einmal kurz aus und dann gucken wir uns die Häufigkeitstabelle nochmal an, indem wir einfach diesen Befehl hier oben nochmal ausführen oder ihn einmal hier runter kopieren und ausführen. So, und jetzt sehen wir hier, dass wir diese drei Zeilen hier haben als gültige Werte. Wir haben also einmal Non-Union, einmal Union und einmal diese 99 hier. Und das ist jetzt die Situation, die wir eigentlich normalerweise haben, wenn wir einen Datensatz erhoben haben, weil wir natürlich erstmal irgendeine Zahl eingeben müssen, wenn die Person keine Angabe gemacht hat. Wir machen in unseren Kursen auch als fehlenden Wert auf die Minus 1. Gut, wie lautet jetzt der Befehl für die Definition der fehlenden Werte? Huch, hier habe ich eine Klammer vergessen. Der Befehl lautet erstmal mvdecode. Dieses mv hier, das steht für Missing Values und wir wollen also fehlende Werte definieren. Dann im, äh, als nächstes sagen wir, wie der Variablename lautet, in dem Fall hier Union. Und dann können wir mit Komma mv in Klammern dann sagen, welche fehlenden Werte wir definieren wollen diesem Fall ist es ja so, dass wir die 99 definieren wollen. Also sagen wir 99 ist gleich. Und dann können wir auswählen, welchen benutzerdefiniert fehlenden Wert wir vergeben wollen. Da wir ähm, da die Möglichkeit haben, von Punkt A bis Punkt Z irgendwas zu vergeben, fangen wir einfach mal an, dass wir Punkt A hinschreiben. So, damit haben wir jetzt den Befehl fertig, mvd-Code, den variablen Namen haben wir eingegeben und dann in Klammern mv, und da haben wir jetzt hier hinten gesagt, dass wir die 99 auf den Benutzer definiert fehlenden Wertpunkt a setzen wollen. So, diesen Befehl führe ich jetzt aus, indem ich ihn markiere und dieses Symbol hier oben, das äh, Execute Selection, klicke und wieder zurückwechsle in meine Benutzeroberfläche. Hier sehe ich jetzt, dass der Befehl nochmal angezeigt wird und hier eine Meldung kommt, 368 fehlende Werte wurden generiert. Genau das, was ich erreichen wollte. So, und wenn wir uns jetzt nochmal die Häufigkeitstabelle angucken, mit Tabulate, Union Komma missing und den Befehl wieder ausführen. Dann sehen wir jetzt hier, dass wir also ähm, unsere Variable haben mit Non-Union und Union und Punkt A ist jetzt äh, ein fehlender Wert. Das sehe ich daran, wenn ich diese Tabelle jetzt nochmal ohne die Missing-Option hier ausführe. Also schreibe ich Tabulate Union ohne die Missing-Option. Nun schauen wir mal, was dann passiert. Dann haben wir wieder die Häufigkeitstabelle ohne die fehlenden Werte. Ein wichtiger Punkt, den man hier dran jetzt noch zeigen kann, wenn die fehlenden Werte also so definiert sind, wie wir das haben wollen, als Benutzer definiert fehlende Werte, ähm, ist der Unterschied jetzt zwischen den gültigen Prozenten und den Gesamtprozenten. Und zwar verstellen wir uns jetzt folgende Frage. Wie viel Prozent der Befragten sind Union Worker. Also in der Gesellschaft, in der Gewerkschaft organisiert. So, diese Frage könnten wir jetzt beantworten, indem wir uns die Häufigkeitstabelle angucken, ähm, die wir hier haben, ohne die fehlenden Werte. Das führe ich einmal aus mit STRG D. Und dann sehe ich hier nochmal, dass wir also 24,55% da haben können wir runden auf 25%. Prozent. Also wäre die Antwort, und das sind dann die gültigen Prozente, gültige Prozente, 25% Prozent der Befragten mit gültiger Angabe sind Union Worker. Wir könnten aber auch uns die Gesamtprozente angucken. ich mache hier immer, ich kopiere hier immer nochmal den entsprechenden Befehl hin. Wenn wir also die gültigen Prozente haben wollen, dann müssen wir hier den Befehl nehmen ohne die Missing-Option. Und wenn wir die Gesamtprozente haben wollen, dann müssen wir den Befehl mit Missing-Option nehmen. Und dann gucken wir uns das Ergebnis nochmal an. Dann sehen wir jetzt, wenn die fehlenden Werte mit drin sind, dann haben wir hier 20,53, also gerundet 21 Prozent der Befragten. Das heißt, 21 Prozent der Gesamtzahl der Befragten sind Union Worker. Gut, das ist jetzt also der Unterschied gewesen zwischen den Gesamtprozenten und den Gültigprozenten. Ich hoffe, der Unterschied ist klar geworden. Wenn man jetzt die Definition von fehlenden Werten rückgängig machen möchte, gibt es dafür auch eine Möglichkeit. Definition von fehlenden Werten rückgängig machen. Und zwar ist das der Befehl mv-encode. Diesen Befehl können Sie sich in der Hilfe angucken, indem Sie help mvdecode eingeben. Dann bekommen Sie Informationen zu diesem Befehl mv-encode und mv-decode. Die beiden Befehle gehören zusammen. Dazu mache ich gleich dann nochmal ein extra Video. Die Hilfe können Sie natürlich auch zu allen anderen Sachen anfordern, die wir hier heute gemacht haben. Das eine ist dieser Tabulate-Befehl, wo ich die Missing-Option verwendet habe. Da können Sie einfach eingeben Help Tabulate. Gucken uns mal diese Hilfe kurz an. Dann gehen wir hier auf Tabulate One Way, weil wir uns für eine Häufigkeitstabelle mit einer Variable interessieren. Und dann sehen wir hier, wie der Befehl aufgebaut ist. Tabulate, Variablenname. Und dann haben wir hier noch verschiedene optionale Bestandteile des Befehls. Und zu diesen optionalen Bestandteilen gehört auch hier die, gehören auch hier die Tabulate Options. Und die finden Sie hier unten. Und eine dieser Optionen ist halt die Option Missing. Und diese Option Missing, da steht hier Treat Missing Values like other values. Das heißt, da sollen die fehlenden Werte so behandelt werden, als seien sie sonstige Werte, also gültige Werte. So, und das andere, was wir gemacht haben, war der mvd code befehl Auch dazu kann man natürlich sich die Hilfe angucken. Dafür habe ich hier schon gezeigt, wie der Befehl dafür lautet. Viel Erfolg!